ассалаумағалейкум құрметті ағайындар армысыздар құрметті қазақ елі бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлтың үшін елің үшін дауыс бер тақырыбымен бүгін эфир өткізбекшіміз қазақстан республикасының парламент мәжілісінде үміткер ақын жазушы қоғам қайраткері қазақстан республикасының президенттігіне екі мәрте үміткер болған тұлға өтен сәлім сағындықұлы және де қазақстанның түкпір түкпірінен ұлтжанды азаматтар сәлім өтен мұрзаны қолдайтын азаматтар бүгін біздің эфирде бірінші сөзді мен алматы қаласына төлеубек аға өзің пікірін білдіріп жіберсін сәлім аға ат бастаймын армысыздар құрметті қазақтарым мына бүгінгі мәселе тек қана қазақстанның кезекті кезекті кезекті сайлау емес халықаралық жағдайын айтқанда бұл өте бір өзекті мәселе себебі қазір соңғы зұлым империя күйреудің үстінде ол зұлым империя орыс империясы сондықтан мынау империя бізді үш ғасыр болып қанымыз ішкен құртқан тонаған тек қана қазақты емес содан мәселе неде біз қазір қазақ екіге бөлініп отырмыз біреуі осы империяны орысты қолдап отырған шала қазақтар мәңгүрттер екінші жартысы таза қазақтар алдымызда мына империя құрағаннан кейін таққа таласатындар бар екі топ таза қазақ пен шала қазақ сол жағдайда осындай сәлім өтен өтіп кетуге тіпті өтсе де өтпесе де президент болашақты басқаратын адам болу тиісті де и басқа адам жоқ сондықтан қазір сәлім өтенге біз бүкіл қазақ халқы шетелдің қазақ халқы бір дауыспен оны көтеру керек себебі мен қазір білемін мен жиырма бес бұл қазір түгел билікке сатылып кеткен адам торайсыздай сондықтан алдан оның қасындағылар деген бұл қазақ мемлекет деген ұғымды бұлар жоғалтқан алдап жүр қазақ қалып, сондықтан өте күрделі зат сол себептен тек қана сәлім өтен сағындықұлы қазір қазақстанды басқармаса біз өте қиын жағдайдамыз құдай сақтасын текетірес алдымен болады сондықтан мен айтайын бәріміз тек қана осы бүкіл қазақстан бүкіл өтірік оппозиция болып жүр енді айтайтын дегенім былай мына қазіргі былай жетпіс бес пайыз e, жаңағы жетпіс пайыз партиялар дейді партиялардың бізде ешқандай тәуел, тәуелсіз партия жоқ бәрін өз адамдар өтеді содан кейін отыз адамдар бастар дейді оның ішінде оның ішінде сол биліктің адамдары тығылып отыр мысалы мен жаңа қарап келдім ішіндегілерге сенбеңдер бұлар барлығы бұрынғы отанның адамдары бұрынғы сәріп жүргендер бізде талай сатқындар жүр сондықтан соның арасында сәлім сияқты адамдар бізде бес саусақты мен ғана саусақ жетеді бір қолым ғана жеді Оларды байқаңыздар ә, мысалы бүгін бағанып кеттім міне кіме дегендей ә, бәрі ойлайды жалпы биліктің қазір мақсаты осындай өтірік патриоттар өтірік қазақ болу үшін дегендерді тығып жатыр мақсаты неде солар өтсе сәлімдір сақта итеріп тұрса ертең тағалданамыз мына қосановтар сияқты жатыр қазір ә, әбіләз айтып кетті бапи екінші қосанов деген сондықтан өте қазір күрделі жағдай ал енді талай қазақтар қазір да нағыз оппозиционный деп отыр ешнәрсе жоқ адамдар енді сол айтайын дегенім қазір ә, мынау тағы айтайын дегенім бұлардың биліктегі адамдар бейбіт жолмен тексеру ә, өзгерту керек өзімен өзі келеді деп эволюционный жол дейді сандаловтан дүние жүзінде тарихта ешқашан эволюциямен жолмен билікті алмаған революциямен қалған революция міндетті түрде қан төгіс емес мен анау мақаламды жазғанмын саакашвилінің ә, мысалы алыңдар да соны істеуге болады ол үшін қазір бізде бар ғой қазір бізде қазақ халқын ояту керек қазақ халқын таза қазақтың атын ояту керек бізде өте қиын жағдай украинада емес басқада емес бізде сандалады шығындар, шығындар, митингке митинг шығыңдар дейді әй кім шығады таза қазақтан басқа ешкім шықпайды басқұлттар шықпайды бұлар дәлел бар баяғы мамайшин э, митингке мен барғанмын орысша сөйлеп тұр келгендер таза қазақтар ешкім жоқ сондықтан жаңағы әбіләзовтың жаңағы ойы шығындар деген шықпайды бізде шықсақ тек қана таза қазақтар шығады сондықтан қазір бұрынғыдай да айтамын қазір айтамын қазақ таза қазақтың ә, санасын ояту керек оны мен ресми түрде отыз жылда айтқанмын газетте жазғам сондықтан мынандай өтірік қазақтар олар не үшін істеп жүрді олар балалары жиендері немерелері бәрі орыс жоққандар олардың халықтың жағдайын ойламайды олар балаларын ойлап жатыр сондықтан егер сонда орыс билікке орыстар келсе тоқаев сияқтылар онда қазақ халқы құриды тіл құрыса біз де құримыз енді осы айтқаным енді жетер маған айтты үш бес минуттың арасында төкей аға жетеді деген ал енді сұрақтарым сұрақ беріңдер мен айтпай сөйлесем көп сөйлеймін қазір мәжіліске төке мәжілістің несіне депутаттығына ұсыныстарыңыз қандай мәжіліске депутаттардың болған ұсыныстар қандай бізде қазір ұсыныстар болғанда мен айтып отырмын тығып жатыр сатқындарды былай шетке халыққа көрсетеді олар қазақи қазақтың қамын ойлайды деген өтіріктер бар анау ұсыныс қандай мәжіліске енді ұсыныс кім, тіркеді ал енді мынандай өзімнің болжам ол ә, кім сәлім сені өткізуге де мүмкін өткізбеуге де мүмкін егер өткізсе өткізсе онда басқа өздерінің адамдары жаңағы былай э, қарсы болатындар сен жалғыз қаласың оған да дайын бол содан кейін мен айтайын бұл мәжіліспен шектелмеу керек ары қарай күресімізді билікке тұрмысымызды жалғастыру керек сондықтан сәлім өтеннен басқа қазір президент болуға басқаратын ешкім жоқ міне сол үшін күресу керек бүкіл қазаққа сол үндеу тастау керек үндеу тастағанда мен айтайын дегенім депутатқа төке енді қолдайсыз ба енді ол ол міндетті түрде ғой ол міндетті түрде ғой оған қандай сондықтан айтып отырамын ары қарай қолдаймын ары қарай барлығына шақырамын сәлім өтенді күресін жалғаса береді ол бұл бітпейді ол білдіңіз ба бұл жолда билік өзінің істеген істейді бұл бітпейді сондықтан күресу керек ә, талпыну керек ештеңе болмайды деген сөзді қою керек міне әзірше осы енді тағы да қандай сұрақтар бар аман болыңыз енді аман сау міндетті түрде сөз берейік сайлаушыларыма айтайын дегенім мынау алматыдан сөйлеп отқан белгілі өзі ғалым бәленбай ғалымгер атақты өзі қоғам қайраткері төкеңнің пиғылына білдірген ниетіне айтқан сөздеріне мыңда бір ризамын қазіргі заманда төкеңнің айтып отқан дұрыс біз қисайып бара жатқан кеме сияқтымыз я батып кетемін ба суға иә батпай кетемін ба бірақ мен баяғыдан бері айттым қазір де қайталап айтамын бұл қазақ үшін ақырғы сынаушы соңғы ғасыр иә біз қаламыз қазақ болып тірі болып ел болып жүріп болып иә біз мүлдем құрып кетеміз мына баяғыда паршылар сияқты ассирия сияқты египеттер сияқты мына рим сияқты онда біз жоқ болып кетеміз енді боламыз деп қолдасақ тоқаев жариялады ғой жаңа қазақстан деп бірақ өкінішке орай қазір жаңа қазақстан емес қазір жаман қазақстан болды жаман қазақстан қазақстан жаман болып кетті ал енді мен келсем мәжіліске сайлаушыларыма мыңда бір кепілдік берем. сайлау деген мәжілісте тірлік басталады депутаттар ұйықтамайды бұрынғыда ана біз телевизордан қарап отыратын едік қалғып отырады естіп отырады телефондарын қарап отырады ондай көргенсіздік имансыздықтар болмайды сайлауға а неге мәжіліске шақырылған министрлер ма әкімдер ма де орысша сөйлеткізбеймін себебі қазақстан қазақ мемлекеті қазақ ұлтының мемлекеті қазақ ресми түрде мәжіліске келген кезде қай қызметкер болмасын тек мемлекет тілінде сөйлеу керек тек мемлекет тілінде ешқандай жаңағы екі тілде әлем бәлен көп республика деген ол мәжілісте ондай әңгіме болмайды қазақстанда қазақ тілі емін еркін биікте екі аяғымен тық тұрып тік жүру керек ал қазақ ұлтының дәулеті биік болу керек мен өмір бақи өмірімді айтқанмын қазақ бар болса менің өмірім бар қазақ жоқ болса менің өмірім жоқ себебі ұлттың құрғаны марқұм тебер нельсон мандела баяғыда оңтүстік африканың республикасы президенті айтқан тіл жойылса шекараны аша берді оған мемлекеттің керегі жоқ мен оған мыңда бір рет қосыламын өте дұрыс себебі қазақ жойылғаннан кейін ол кімге керек бұл қазақстан ешкімге де керек жоқ сонда біз қайткенде тілімізді қорғауымыз керек ең бірінші сосын екінші көке мәселе мына қарным ашатыны әйелдер күресіп жүр елу сегіз жас зейнет жасы болсын деп мен оны қолдамаймын елу бес жас болу керек әйелдің зейнеткерлік жасы әлмаға кешіріңіз мен сіз сөзіңізді бөлейін қысқа иә. нұсқа айтып жіберіңізші өйткені бізде иә. уақыт шектеулі барлық менің тілегім мақсатым барлық қазақтың отбасыларының үйі болу керек тұрақты жұмысы болу керек сенімді табыс көзі болу керек бағаларды қолда ұстауымыз керек антимонопольный комитетте монополия қызметті қарсы кәсібі мекеме бар комитет бар сол бағалардың бәрін қадағалап отыру керек нан неге қымбаттайды жанармай не қымбаттайды жеміс жидек қымбаттайды оны мәжілістің міндеті мәжіліс заң шығарушы орын заң шығарушы орын заң шығарушы орын болғаннан кейін біз шыққан заңдардың бәрін қадағалап отыруымыз керек мен ойлаймын ана қадағаламай отырған себебі мына депутаттың көбісінде сауат жоқ білім жоқ білім болмағаннан кейін сауат болмағаннан тілі де қысқа болады барлық себептер соған тіреліп тұр сондықтан сайлаушыларым құрметті айналайындар барлығыңды маған өтен сәлім сағындығына дауыс берулеріңізге бір адамдай шақырамын есіл ауданы сарыарқа ауданы бірақ осы сендердің аттарына депутат болып өтсем мен бүкіл қазақстанға керемет үлкен жақсылықтарды әкелемін деп кепілдік бере аламын жақсы аға үлкен рахмет э, ақтөбе қаласынан шығып тұр бір ұлтжанды азамат самат ашимов сол кісіге берейік сөзді ассалаумағалейкум астана халқы сарыарқа не учаскесі есіл ауданы осы екі ауданға халқына айтайын деген өтен сәлем сағындықұлы депутат болып барса аяғы табаны тисе болды ол кісі орындатады біздер міне бағдарламаның бәрін көтеріп қойдық ауыл қалай көтереді кредит жетпесе жетпестен бұрын бағдарлама дайындап алу керек бүкіл бағдарламаны дайындалып қойдық алдында да айтып кеттім бұл жаңағы ә, біздер бағдарламаны тексертіп алып жатырық өтен сәлем сағындықұлыға егер ол барса жұмыс істейтін адам керек ұйықтайтын адам керегі жоқ біздер мына қыр үстінде тұр ертеңгі күні индейсіздер ұқсап қаламыз ол жасыратын жұмыс жоқ кімге сенесің сіздер бұл деген депутат деген бей заң шығаратын сол ол өткізу керек сіздерге байланысты енді қазақстанның мемлекетінің а кез келген адамды сайлайсыңдар ертең ұйықтап отыр мына нұр отан дейді анау көрдіңдер ғой бәрін мынау айқарасы қырылысып жатқан даже прокурорың жұмыс істемейді міне ютубқа шығып айтып жатыр начальник милицияның жұмыс істемейді әкімнің бағдарламасы болу керек бір бағдарлама бір партияда дұрыс бір бағдарлама жоқ тек ана кімде бар ана экология партиясында экология жөнінде біздер бүкіл дайындап қойдық міне бағдарламаны ет деген екі жүз теңгеден болу керек өтен сәлем сағымды қолайды ана малға жатады ғой қой бес құлдаса жылқы жеті құлындаса ә, сиыр жет ә, сиыр бес бұзауласа түйе жеті болса ол кәрі малға жатады экспортқа подсосный бұзау марқа қымбатқа өтеді жергілікті тұрғын өз жерін өзі игеру керек қой ол сол уақытта сіздерге өнеркәсіп болу керек мына тереңі жүнді ол олар ондай бағдарлама көп жаңағы тағы да жігіттер жаңағы ауыр өнеркәсіп бар ана металлург олардікі де дайын тұр сарыарқа ауданы есіл ауданы сіздер ешкімге сенбеңдер өтен сәлем сағындықұлы барса шет не только тоқай ана тоқаевты тек тізерлете оны тізерлеткізіп қойып жұмыс істеткіземіз басқа мемлекеттерге де ә, не сұрайды ғой спрос дейді ғой орысша кешіресіңдер тарап қоя алады басқа мемлекетке де ана қытай қытайың ана жартылап жатыр қытайдағы қазақтар не болып жатыр саясатқа бір қараңдарсайшы айнала ешкім жаңа қазақстан құрып бере алмайды сіздер егер барып ертең депутаттыққа сайлап жаңағы өтен сәлем сағындықұлының ол сол уақытта болады депутаттыққа бар ғой белсенділерді сайласын жаңағы мына нұр отандар вообще керегі жоқ жаңадан ашылып жатқан жаңағы э, кім бар ғой ой аманат міне белсенділер бар жаңағы соларды сайлау керек бөтен сайлап сағындықұлы бармаса онда біздер құраймыз қазақстан а биліктің партиялары ғой естіп жатырмын тек ана тендердің ақшасын ойнау үшін нетіп жатыр жаңағы әй мына сендердің ақшасын депутат болып жатыр любой партияны айтшы мен айтып беремін қазір коммунист дейді жаңағы қазір қазіргі партия бар мен мен коммунистік партияда болғанмын мені құрылтай жинасына қатысылған жоқ қазір народный партия деп өзгертіп жіберді ғой ана ақ жол партияң ана кімің ана нұр отаның қазір не болып кетті бүкілін тексеріп барады тек бұлар тендер кооператив ашып тендерді өзі алып өз жерін өзі игереміз бұл бір халықтың қазір мен міне хабарласып отырмын ғой тек тендерді алу үшін ол қазақстан халқын ешкім ойлап жатқан жоқ мысалға ол әңгіменің шыны керек қой қай салаға қарамады әскер мәселесі қирап жатыр тіл мәселесі қирап жатыр ана имандарың не істеп жүргенін білмейді әкімдерің отырған ана не істеп жүргенін білмейді не террорист тапты ма ана мынау осының бәрін ұйымдастыртып отқан бұл азғантай топ ол қорқатын дымы жоқ егер өтен сәлем сағындықұлын алып барсақ ағамды бүкіл бағдарлама дайын тұр өзіне де екі жыл бұрын тексерткізіп жатырмық біздер осыны осыны қолдауға шақырып рахмет жақсы депутаттар мына тек тендердің ақшасын ойнап үшін бара жатыр мен келіп жатыр хабар аудандық маслихатта аудандық облыстық астанадағыда тендердің ақшасы любой партияны қараңдар сіздер осы өтін сәлемді қолдауға шақырамын енді мынау басқа енді әншейін не керек ол открытый шындыққа көшу керек ол рахмет самат тілектеріңе рахмет самат көп көп енді кім бар абзал айтатын жақсы мына өскеменнен келген кім бар қонақ бар өскеменнен келген өскеменнен берейік па қонаққа иә өскеменнен әдейі келіп тұр мені қолдау үшін бес минут уақытыңыз бар айтыңыз тездетіп қысқа нұсқа ассалаумағалейкум қазақ елі мен қытайдан 2007 жылы атамекенге көшіп келіп едік е, содан бері қарай енді өмір сүріп жатырмыз жағдайымыз жаман емес жақсы бірақ әділетсіздік өте көп екен менің аты жөнім сәли жанасбек өскемен қаласы нұрлы көш ауылында тұрамын кәсібім қоғамдық көлікпен айланысамын жағдай өте жаман сондықтан бұл жерге әділетті бірде іздеп келген бірақ осы кісілермен танысып осы сәлім ағаның қолдап осы кісіге дауыс берсе қазақ елі мен нақ көзіммен көріп жанында отырғаннан кейін бұл кісіге жүз пайыз сендім бұл кісі таза дұрысын айтатын адам екен сол үшін қазақ бүкіл қазақ елі осы кісіге дауыс берсеңіздер деп ойлаймын осы кісіге дауыс берсек біз адаспаймыз сарыарқа ауданы есіл ауданы есіл ауданы сарыарқа ауданы ол осы осы жер ғана емес менің үндеуім мұқым қазақ осы кісіге дауыс берсе біздің жағдайымыз жақсарады бұл кісінің сөзі өте нық екен мен бұл кісіні бұрын танымаймын осында келіп таныстым өте дұрыс адам президент болуға да лайықты адам екен енді менің көзім жетті менің ғана көмектесем деп жатыр көмектеседі осы кісіні депутаттыққа сайлайық әлгі бұрынғы қуыршақтарды қояйық бүгін міне аманат партияңа барып келдім оларда бір адам жоқ ана кабинетінде қайда кетті десем ауылдарға кетті дейді ауылға неге кетті қайыртілек кетті ол маған дауыс бер деп әйтпесе ол неге неге кетті отырмай ма мына кісі сияқты қолдайтын адам мен сияқты өзі ақ келдім мынау өскеменнен келіп отырмын ғой мен осы кісіні қолдап сол үшін қазақ елі адаспайықшы енді енді енді адасатын күн қалған жоқ енді адассақ болды мәңгі бақи адасамыз ұрпағымыз адасады біз міне атамекенге келіп қытайдан көрмеген қорлықты көріп жүрміз енді шындығын айтсам дұрыс дұрыс қатты айтайын дұрыс сол үшін қазақ елі адаспайық бірлікте болайық бір ынтымақта болайық сайлайтын адамды сайлайық осы кісілер бірдеңе істейді отыр біздің өскеменде өңкей жемқорлар дұрыс айтады мына сол үшін қазақ елі шәкеңнің айтып отырғаны дұрыс осы кісіні қолдайықшы осы кісіден зиян шексеңіздер мен басыммен жауап беремін бұл кісінің айтып отырғаны дұрыс ол ана өскемен арасынан келіп отыр қиындықты қиянатты көріп сосын сәлім аға айтып жіберейін дегенім бір ауыз сөз иә мына мен де шаттап отырмын хабарласып отырмын қытайдан көшіп келген бауырларымыз моңғолиядан тері илеткізбей отыр міне құдайдың терін илеткізбей біздерге міне мен темір қарасында мал бақтыртқызбай отыр мал ұстатқызып отыр мына кредитті екі жарым процент бітпей бір минут тыңдаңызшы мен деген кредитті екі жарым процент беріп жатыр ғой иә соны тіпті бізге қалай беруін де білмейді ол зароксыз беру керек ана өніммен тапсыру керек бес миллион берді ме жүз қой алдым ба мысалға соны өлімей тапсыру керек салық ештеңе салынбау керек көш жүре түзелер оны енді оны айтпай ақ қояйық мен міне қоғамдық көлікпен айланысып отырмын осы келгеннен бергі еліме жұмыс жасайын деп соның өзін дұрыс жүргізбей отыр ғой көрмейсіздер ме жұмыс жеткізбейді жұмыс істетпейді сонда ол теріні артынан көрейік міне біз халықтар өскеменнің халқы бір елу бес деген маршрут бар нұрлы көшке жүрген жүреді енді дұрыс оның өзі дұрыс жүргізбей отырса сонда қайдан ол жұмыс жасаттырмайды жұмыс жасаттырмайды мына кредит бүкіл кредит дауыс құрылтай жиналысында айтқан ағам бірінші елу бес сауатқа қарсы жақсы онда кредит аяқтайық иә иә абзал енді өзі шеше нете бер енді а құрметті ағайындар онда эфирдің соңында мен айта кететінім құрметті қазақстандықтар құрметті ағайын бауырлар қазақ тек қана бірақ қазақ ешқандай бөлінудің қажеті жоқ біз бірақ қазақпыз қазақ халқы барлығымыз бірігуіміз керек ол үшін біздің мынау билікке э, жаңа қазақстан дамыту үшін ары қарай жаңа қазақстан қылу үшін билікке осындай сәлмаға сияқты ұлтжанды азаматтарды өткізуіміз керек сәлмаға біздің сол мынау біздің парламентке өте лайық лайық адам сондықтан сәлім ағаны барлығымыз қолдайық бір кісідей есіл ауданы астана қаласы бойынша есіл ауданы және сарыарқа ауданы бойынша осы сәлім ағаны бәріміз осы сәлім өтен сағындықұлына дауыс береміз сондықтан барлығымыз осы кісіні қолдайық ал құрметті ағайын бауырлар осы видеоны жан жаққа таратып бөлісіп ары қарай чаттармен бөлісіп жақсы пікір қалдырып лайк бегісін аймай лайкты басып жақсы